ස්වර්ණමය යුගය කියලා කියන්න මොකක්ද ගෝල්ඩන් යස් ඒරා කියන්න ගෝල්ඩන් ඒ මොකත් මොකද මොකද මොකද ගෝල්ඩන් ඒරා ගෝල්ඩන් එක්කොන දන්නත්තන් දන්න නොදන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ගම තවත් තමාරු වැටනකන වෙන්න ගොල්ඩන් ඒර ගොල්ඩන් ඒර ස්වර්ණම යෝගේ ස්වර්ණම යෝගය කියන එක ඔයා දන්නවාද හරි නියම තේරුම මොකක්ද කියලා මොකක්ද අපි පහුගේ කාලේ පහු කරන්න ආව පහු කරන්න ආව කාලේ දිග කාලේ වැරදි එන දැ පහුගේ කාල පහු කරන්නාව ඕ සමර ඉස්සරටත් එහෙම කාලයක් උදාවෙන්ට පුළුවන් දන්න ස්වර්ණ මේ කියන්න තිගේ ගොඩක් වටනවානේ ඒතම වටන ගැන් රත්තරම් රත්තරන් තමයි රත්තරම් වගේ යුගයක් ඒක තමයි කියන්නේ රත්තරම් වගේ යුගයක් දනවා මේ කියන්නේ හා ස්වර්ණමය යුගය කියන රත්තරම් බඩ උගස්තිල කන කාලේ හා